І на правах я вже як ваша класна мама. І ми заходимо, але поки що за парк. Одразу не сідаємо, молись. Ну що, відкриваємо? Раз, два, три. Хлопці, як ми пропустили. А знаєте чому? Ви знаєте, як у музеї завжди? Дітки, знаєте, як в музеї завжди?